Друзья, всем привет! У нас снова очередное видео по слот-аппаратам. Дело в том, что меня как-то занесло в эти игры. Вообще я в основном играю только в покер, там как-то у меня лучше получается. Но вот для разнообразия контента решил специально для вас поиграть в эти загадочные игры и посмотреть, что из этого может хорошего получиться. Я не знаю, какое видео вам понравится, и поэтому стараюсь что-то для вас найти интересное. И мы отправляемся смотреть захватывающие Thank you. Música Thank you. thank you Thank you. Thank you.